Suéltalo. Z. Deja que suene. Peter Company del beat. deja que suene el beat que me lo gozo. Esto suena bien sabroso, me no cojo color oro, oro más clipa exquisito, no. Una mezcla que disfruto yo y tú, dos mundos muy distintos. Nos unimos por instinto, lo nuestro es muy distinto Navega por ruta de Morfeo yo con muchos sueños soy aquel señuelo Persuasivo a su duelo, me las juego en vez de ruta en bici Todo sale easy en la vuelta con resaca vuelvo tú en lo mismo, tú en lo mismo Pasa el tiempo y todo olvida, transcurre aquella vida Comprada y destructiva con personas que motivan Con situaciones que incitan y nos marcan de por vida Antes que vuelva el tiempo corre y no olvides que el tiempo todo olvida, no te olvido, corre escondida, procedida, prosa ajena, me hundo en la verbena de tus tequeros, ojos rojos y ausencia. La vida nos jugó y nos puso esta experiencia. Mítica y fantástica, imparcial fantástica Llámame entre sueños, llámame en la mente Deja que el poeta se sienta, piense y redacte a lo que cuadra este Luffy insaciable la en luz y oscuridad desde mucho antes Déjame me calmo, me excita recitar aquel vocablo Es un don de Dios, más no del diablo Coloca las palabras que aclamo, la rima es algo exacto, como matemática aplicada a tu cuerpo usado. Hoy exalto la ausencia de rima en mi diario. Pasé de ser rapero alguien olvidado, por supuesto que lo he pensado. Y a pesar de la edad no he renunciado, sigo invicto a perder la fe como para mami el café, para mí un forjado que es en cono más pactado. El maet celebra lo que no es sacado y se burla de mis temas. Enamorado, dice que agarra pesado, que olvide todo y he empezado a tener una vista no en pasado. A veces me siento devastado, es el peso que casi a los 30 aún sigo esperando. Que casi a los 30 aún sigo esperando, sigo esperando lo más pesado.